حتما شده که دسترسی شما به دلایل مختلف به account اینستاگرامتون قطع شده مثلا خود اینستا account شما رو به دلیل نقض قوانین بسته باشه و هر بار که login میکنید با این اختر مواجه میشید یا اصلا رمز ورود رو فراموش کردید و نمیتونید یادآوری کنید که چه پسوردی برای page گذاشتید و هر بار که رمز رو وارد میکنید میگه اشتباه است من ایمان هستم و در ادامه برنامه بهتون کامل یاد میدم که چطور اکانتتون در اینستاگرام رو بازیابی کنید پس با ما باشید بریم بیایم قبل از هر چیزی یادم رفت بگم اگر اکانتتون رو به هر شکلی حک کرده باشن چی؟ آیا قابل بازگشت هست؟ پس لطفا ما رو subscribe کنید ما رو داشته باشید در ویدیو بعدی این رو هم براتون کامل توضیح میدم اما بریم سر اصل مطلب بازیابی page اینستاگرام که یا به دلیل نقض قوانین از طرف اینستاگرام محسوس شده و یا به دلیل فراموشی رمز امکان دسترسی به اون وجود نداره اول از همه بریم که رمز فراموش شده رو کاملا عملی بهتون بگم که چطور بازیابی میشه بریم خب ما وقتی پسورد اشتباه بزنیم با این اخطار مواجه میشیم اما چیکار کنیم پسوردمون رو برگردیم برای این کار user مون رو کپی میکنیم کپی اینجا زیر login زده get help logging in این رو میزنیم اینجا خودش تایپ کرد اگر تایپ نکرده بود ما اینو فرض میکنیم تایپ نکرده این رو paste میکنیم ما user کانالی که داشتیم رو paste کردیم نکست خب اینجا عکس منه و گفته send an email ما من فقط ایمیل براش تعریف کردم اگر شما تلفن رو هم براش تعریف کرده باشید پایین میزد تلفن send email بسیار عالی گفته ایمیلی به اینجا ارسال شده با آدرس ایمیلی که من قبلا دادم باید کد رو اینجا وارد کنیم من OK میزنم و میرم توی ایمیلم بله این یه دونه است این دومیونش بده یعنی این چیزی که جدیدترینه یه دونه من برای ساخت ایمیل اومده 19 و 18 دقیقه جدیدترینش 19 و 31 دقیقه است کدی که به من داده چنده میتونم باز کنم همینجا میتونم بخونم 605 182 605 182 من وارد پیجم شدم یا اگه نگاه کنید توی همین ایمیل توی همین ایمیل به غیر از اینکه این کد رو بهتون میده که واردش بشید این پایین زده reset your instagram password یعنی رو این بزنم به جای اینکه پس کد چیز کنم کد بزنم و بعد اینستاگرام انتخاب کنم وارد بشم میبینید که به میگه پسورد جدید وارد کنید خب من پسورد جدید رو میزنم خب بعد از اینکه پسورد رو وارد کردم تیک رو میزنم تموم شد به همین سادگی و پیج من برگشت خب این از بخش اول اگر سوالی بود کامنت کنید حتما راهنمایی میکنم اما بخش دوم اگر اینستا page ما رو بسته باشه چی؟ بریم این رو هم عملی براتون توضیح میدم که چطور بتونید یک درخواست برای اینستاگرام بفرستید که page تون رو باز کنه برای اینکه page رو recovery کنید اگر اینستاگرام رو از دسترس ما به دلیل نقض قوانین خارج کرده خب این داخل اینستاگرام و اینجا باید ما یوزر رو وارد کنیم اینجا هم پسورد خب در این دو قسمت اینجا یوزر و اینجا پسورد من وارد کردم و لاگین میکنم ببینیم چی به ما میگه اینستاگرام خب اینجا اینستاگرام داره به ما میگه Your icon has been disabled for violating مهم نیست چی گفته؟ مهم که گفته که اکانت شما به دلیل نقض قوانین بسته شد حالا چیکار کنیم اینجا زده اپیل یعنی همون اعتراض زدن ما اپیل رو میزنیم صبر میکنیم بسیار عالی خب یه صفحه مثل این میاد learn more about your account یه سری چیز گفته اصلا مهم نیست این مهمه زده please let us know گفته اگه فکر میکنید ما اشتباه میکنیم لطفا اینجا رو بزنید خب ما اینجا رو میزنیم بسیار عالی خب یک فرم این فرم رو ما باید پر کنیم خب اولی زده فول نیم اسمی که توی پاسپورتتون هست رو بزنید لطفا چون امکان داره ازتون پاسپورت بخواد اون وقت یعنی ایمیل بهتون پس بده و جواب بده و ازتون پاسپورت میخواد پس اینو درست وارد کنید خب من میزنم این فرمون اولی اسم بود اسم فامیل بهتره که روی پاسپورتتون هر هست یا شناسنامه یا مدرک شناسایی که دارید ایمیلی که به اون, به اون اینستاگرام وصل بوده username تون موبایلتون و یه خط هم به هر حال بگید که حداقل لطفا account من رو بازیابی کنید. و دکمه send رو میزنید چه به ما میگه بله و اینجا نگاه کنید فرم میده ساکسس گفته که فرمتون با موفقیت ساب شد گفته گزارش شما قبول شده و متشکریم که با اینستاگرام contact گرفتید OK رو میزنید و 24 ساعت 48 ساعت حتی تو این وضعیت کرونا یک هفته صبر میکنید و دوباره به ایمیلتون سر میزنید احتمالا پیجتون برگشت اگر برنگشت دیگه یعنی کارتون بیختره اینم از بخش دوم یه عده از دوستان تو ویدیوهای آموزشی به من گفته بودن دارین اون یه عده رو آجر میکنید آموزش همیشه راه پیشرفت بشر در هر زمینه بوده و هست و هیچ نونی رو آجر نکرده تنگ نظر نباشیم و آموختای خودمون رو با هم دیگه به اشتراک بگذاریم subscribe یادتون نره ما رو با دوستانتون به اشتراک بگذارید و هر آنچه که من میدونم رو در هر زمینه از مسائل فنی و سیاسی تا حتی مسائل اقتصادی رو با شما در میون میذارم شما هم با like و کامنت و sub و اشتراک گذاری ما رو حمایت کنید شب و روز همگی خوش